Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e hoje nós vamos ver como configurar um dispositivo Android para usar na decoração de seu projeto. Inicialmente vocês vão precisar de um dispositivo Android Vocês vão vir aqui em configurações. No último item de menu, vocês vão ter sob a tablet. Na lista de opções de informações, vocês vão achar aqui número da versão. Vocês vão clicar várias vezes nesse número da versão. Até aparecer essa mensagenzinha, você já é um desenvolvedor. vocês vão voltar. E no menu anterior vocês vão ver que foi habilitado opções de desenvolvedor. Isso é um recurso do Android 4 em diante para que pessoas normais não utilizem esse menu para deixar a tape deles mais lento. Nas opções que temos aqui, vocês vão ativar permanecer ativo para deixar a tablet ligado toda vez que estiver conectada ao USB e a depuração por USB. Vocês vão deixar esses dois itens ativos e vamos conectar a tablet ao PC. repare que apareceu um íconezinho de Android aqui no Godot e a Tablet também começou a informar que está ativa a depuração por USB. Com isso feito, basta ir aqui no menu ele vai aparecer o nome do seu dispositivo aqui basta clicar e esperar pois vem de tudo. Num planetinha sem razão de ser, esse tal encontrado nas lonjuras estelares, o que não teria, enfim, importância nenhuma, contudo nem tudo precisa ser tão importante quanto o a gravata. Vivia é uma bruxa, uma pequena bruxa que vivia uma vida alegre, no que há de se entender alegre. Nem tanto... Se vocês quiserem ver informações de depuração, vocês vão vir aqui e ativar Deploy Remote Debug e fazer o mesmo processo. tinha, sem razão de ser, esse tal encontrado nas lonjuras estelares, o que não teria, enfim, importância nenhuma. Contudo, nem tudo precisa ser tão importante quanto o é gravado sabe-se lá o que mais, quando de repente cai um meteoro e cria um clarão, um tremor que nenhuma banda de rock faria. E apareceram umas coisas que a gente só vê naturalmente quando vive em São Paulo ou numa gaiola de hamsters. no É logo com uma imensa bunda chamuscante, que é extremamente compreensível. O que era incompreensível era o fato de toda aquela palhaçada ser realidade. E aqui que dei uma conta do meu, meu cartão de crédito a ser paga para fazer sua história. Talvez não tão importante, ou mesmo. Bom, é isso e até a próxima.